Kenapa saya dekat sini, Nas? Dah lebih sebulan Encik kat dalam hospital ni. Ada orang jumpa Encik kat tepi jalan. Kemungkinan besar Encik kena pukul. Encik ingat tak siapa yang pukul Encik? Saya tak ingat apa-apa. Oh, mungkin sebab pakaian kuat pada kepala Encik. Okey, tak apa. Nanti saya akan set appointment untuk buat rawatan susulan lepas Encik keluar nanti. Uh, Encik, boleh saya tanya sesuatu? Encik ingat tak siapa nama Encik? Syafiq. Syafiq. Ya, Nama saya Syafiq. Tapi benda lain saya tak ingat, Nas. Okey, Syafiq. Okey, saya minta dia dulu. Saya nak uruskan proses untuk Encik keluar dari sini. Sebentar, Encik. Ya, ya. Yam. Ya, Apa dia, Encik? Mariam. Saya ada isteri. Nama dia Mariam. Mana dia, Nes? Mariam, selama Cik berada di sini, tak ada seorang pun yang datang melawat Cik. Nanti saya akan balik dan Cik dah berapa hari bulan? Uh, hari ini. Hari ini 23 hari bulan 5. berada dekat sini ya, Abang tak ingat apa-apa Abang ingat jam je Abang tak tahu apa jadi sekarang ni Abang tak ingat Yam Yam sini pun dah ramai yang pindah, bang. Dengar kata kerajaan nak ambil balik tanah. Kenapa kita tak pindah? Kita kan tak cukup duit lagi. Tapi abang pernah cakap dengan Yam. Satu hari nanti abang akan bawa Yam pindah. Tak apalah. Kita perlahan-lahan bina hidup kita. Hmm. Yang penting, yang takkan tinggalkan abang. Kita dah berapa lama duduk sini? Ya? Tak lama pun. Baru tahu Sebab dulu kita tinggal dengan mak abang. Dekat Pontian. Tapi lepas mak abang meninggal, kita pindah duduk bandar. hình dụng bạn chị Nhâm bạn Xuân Abang betul ke tak ingat apa-apa ni? Tak. Tak apalah. Abang belum sembuh lagi agaknya. Lepas Abang masuk hospital, Mak Zul dah tak ada. Dia jatuh sakit. Meninggal tak lama lepas tu. Yam duduk seorang-seorang selama Abang ke hospital. Tapi itu tak penting. Yang penting Abang dah dengan Yam sekarang. Selama abang kau hospital, abang selalu mimpi ya. Abang mimpi yang terdiri. Ya. Itu kan semua mimpi. Yang madu ni kan? Dah. Rehat. Lapar Lapar kan? きました sini. Ya. Kenapa kau masuk hospital ya? Sekitar bang kena pukul. Siapa pukul abang. Jam tak tahu lah, abang. Yang pun kalau boleh tak ingat. Yang tak nak dia orang cari abang dah yang tak sanggup bilang abang apa ni. Siang abang ke hospital. Nes kata yang tak pernah melawat abang. Kenapa? Yang ada lawat abang. Nes tu agaknya tak perasan. Abang marah yang ke? kamu. Um, masa apa tu? yang masak mi goreng bang. Abang suka kan? boleh kan kena panas? tu. Tak apalah. Lepas ni abang cari lah kerja apa-apa pun. Yang tak kisah. Asalkan kerja tu jangan memudaratkan abang. Yang tak nak abang masuk hospital lagi. Macam ni yang tu abang. Abang nak ke mana? Abang nak cari kerja. Oh. Kau ni dah kenapa? Asyik-asyik tidur. Pagi tidur, petang tidur. Kau malam dah nak tidur lagi. Kau ni ada main pil eh? Kau main pil kuda ke apa? Aduh, eh. nyusahkan aku betul lah. Kau kalau nak tidur, baik kau mati je lah, betul tak? Kau baik kau belah lah ada sini. Aku tak nak tengok bukan kau lagi lah. Rugikan bisnes aku je. Belah, belah, belah. Okey, okey, aku belah, aku belah. Wei, tak lah. aku kerja kedai kau. Kau ingat aku ni apa? Ha, CCTV nak tengok kedai kau 24 jam. Oh, uh, mampus aku macam tu. Lepas tu nak terus aku pula main pil kuda apa hal? Ah! Eh, kau belalah. Aku belalah ni. Menyusahkan aku betul lah. Bang. Kau nak apa? Tak, tak ada saya nak tanya. Abang nak bagi pekerja tak? Oh, kau nak kerja? Kau boleh kerja ke? Boleh. Kau tak ambil dadah macam budak tadi tu? Eh. Budak bodoh tu? Tak, bang. Saya bersih. Saya tak ambil dadah, bang. Saya betul-betul nak kerja. Tolong, bang. Macam inilah. Kalau kau betul boleh kerja, kau tolong aku hantar barang dulu. Hantar-hantar barang ni, tapi esok kau start boleh? Boleh. Boleh. Okay. Terima kasih, bang. Ha. Boleh, terima kasih. Ha. Alhamdulillah. Dapat kerja juga. Eh, kau belanja aku lah. Aku lah. pula. Eh, eh Fit. Lama tak nampak kau gimana? Alhamdulillah. Sihat. Minta maaf siapa, ya? Eh? Kau kau okey tak ni? Oh. Minta maaf saya saya sebelum ni saya masuk hospital sebelum ni. Kepala saya ada kecederaan sikit. Saya tak ingat sangat banyak benda. Eh. Hey. Kita oranglah kenal. Haris. Haris. Helmi. Helmi. Pula. Kita kan duduk satu flat. Tapi belum boleh lah. Eh, peliklah kau ni. Kau accident kau apa ni? Nurse kata saya kena pukul. Kau kena pukul macam mana? Itu saya tak tahu. Kau tak payah nak saya, saya awak boleh tak? Aku geli dengar. Kau aku je. Saya minta maaf ya. Kau minta maaf pun lagi? Eh, dah, dah, jom kita mengopi. Jom, jom, jom. Jom, ya, jom, jom. jom. Ni lah tempat kita selalu lepak ni. Oh. Aduh. Lama tak lepak semua. Eh, Vic. Hmm. Ha, aku nak tanya ni. Kau dah pindah eh? Kau pindah mana? Eh? Dah. Aku duduk kat situ lagi. Rumah, rumah maksum. Ah, punya ke kita orang? Mati kita orang yang kau, kau dah pindah. Eh, habis tu Isteri kau selama ni memang ada dalam rumah ke? Kau ni pun dia kata dia tak pindah kan? Dah tentu-tentu bini dia dalam rumah lah. Masa aku sedar dekat hospital, aku ingat nama aku je. Dengan isteri aku, Mariam. Yang lain semua aku tak ingat. Tak lah, kita orang doakan kau semoga cepat sembuh lah. nah, itulah. Borak-borak agaknya aku dah lapar dah ni. Bos! Bos! kerja. Nanti angkat barang kat kedai runcit. sekarang dia akan janji dengan Yam. Papa akan jaga Yam sampai bila-bila. Papa jangan risau. Yam tahu. Yam tahu yang selama ini Abang sebelumnya. Abang minta maaf. Tak ada apa yang perlu dimaafkan, Bang. Mungkin Abang tak ingat. Tapi apa yang Abang ingat, Yang? Abang terlalu cinta pada Yang. Yang pun sama.

sekali dengan abang. Eh? Tak apalah, abang makanlah. Tell me, Haris. Yeah. Kau orang lambat sikit je. Aku boleh lepas makan. Jom masuk. Eh, hey, eh. kita datang sini kau nak makan hmm. pun. Saja je nak lawan kau. Hmm. Eh, jangan kita lepak kat luar makan kuci ni. Ha. Alah, tak nak lepak luar. Masuk, aku suruh Mariam buat air. Jom. Eh, tak, tak, tak, tak, tak. Kita makan, hmm. Eh, masuk je lah aku tak kira. Takkan lah kita nak bawa kat luar. Jom masuk. Aku rasa lah. Flat ni makin kosong ah. Bukan pasal tu. Habis tu? Kau tak nampak ni? Tu. Hari tu kita datang kotor. Ni bersih. <sighs> Yelah, laki dia dah balik. lah dia kemaskan rumah ni. Kau ni pun. Dah lah. Masuk. Masuk. Hmm. Siapa? Helmi dengan Haris. Oh. Helmi dengan Haris tu memang betul kawan abang kan? Iyalah. Jangan pun lama tak jumpa orang bang. Jangan abang masuk hospital. Ha. Ah. Jangan perlu kau duduk kan? Abang nak pergi borak-borak dengan dia orang dulu, pergilah. Yang buat baik. Ah, Fik So maksudnya kau tak ingat langsung lah Hantu siapa? Tak Kejap Kau cakap dekat kita orang kau masuk hospital sebab kau kena pukul kan? Mesti dan singa yang pukul orang ni kan? Tapi kenapa pula dia nak pukul aku? Tak adalah Aku teka je ya. hmm. um, Tapi Lepas ni kau jangan lipat lagi dengan gelang tu. Saya wahyu ni. Hmm. Eh, tapi tak apalah. Asalkan buat masa ni gelang tak cari kau, tu kira okey lah. Hmm. Ah, Abid. Hmm, kau kan dapat kerja. Kerja duit dulu, Abid. Aku kesian kat bini kau tu. Hmm. Dia dah macam apa? Menanggung biawak yang hidup. Aku sebelum ni aku tak kerja langsung tu. Mana ada kau kerja? Kau melepak Eh. Tak nak lagi bila kau kenal dengan Silan Singa tu. Hmm. Bini kau yang selama ni pergi kerja dekat apa tu? kak Wisma, dia jadi cleaner. Ha. Dia yang kerja kat situ. Tapi Mariam cakap sebelum ni aku kerja kilang. <coughs> Yalah tu kot. Eh, jemput minum, Bik. Aku yang jemput. Abang banyak susahkan Yam selama ni kan? Kenapa cakap macam ni? Yam kata Abang kerja kilang. Abang tak kerja apa sebenarnya? Yam yang susah cari duit selama ni. Kenapa Yam tipu Abang? Benda dah jadi. paling penting kita ada peluang untuk berbaiki. Ja. Ya. Iya, bang. Mak Su meninggal ke mana? Dia sakit apa? segera uruskan dia kan? Taklah. Mak Sum tu sebelum meninggal dia minta pihak hospital yang uruskan jenazah dia. Yang yang ikut je lah. Maksum kata dia tak suka orang ramai-ramai datang melawat jenazah dia. Abang pergi dapur sekejap. Jangan air. Mak rokok sekotak lah. Macam biasa. Ya. Oh. Ah? Surprise tu kau ni. Nak dengar tak apa aku beritahu ni? Eh, kau nak beritahu aku ni aku tengah main game. Aku tak nampak ke? Aku tengah menang ni. Jangan kacau lah. Betul kau tak nak dengar apa aku cakap ni? Sekejap lagi lah. Aku tengah menang ni. Sekejap lagi aku beritahu kau. Mesti kau terkejut sampai kau kalah game kau ni. <laughs> nak pun ajar sangat eh. Mana kau cuba lah. Dan ni konsentrasi aku ni dah tengah terbaik sekarang ni. Kau cakap apa, kau merapu apa pun lah. Aku mesti menang eh. Okay, baik. Kau dengar betul-betul ya. Tadi aku jumpa Safiq. Eh, sial lah. Dia tak tinggal nak mati ke? Ya? Tengok kau dah kalah. Sekarang pergi mampus dengan game ni. Buang masa je. Aduh. Sekarang aku nak duit aku pun tahu tak? Oh, kau budak-budak. Kau ada orang, kau ikut aku. Pergi rembat dia. Aku nak duit aku. Nak sampai kita patah riuk tulang dia kau kerjakan. Faham tak? Okey, 덕이! Pernah jumpa budak kau, okey? Uh, siapa? Syafiq? Syafiq, mana dia? Syafiq? Okay. Okay. Ada orang nak jumpa kau ni. Tapi jangan lama sangatlah. Okay, Tokey. Syafiq? Ya. Yeah. Jom. Kau ingat kau dah sembuh? Kau boleh lari daripada kita ah? orang? Ha? Eh, kau, kau orang siapa? Kau orang siapa? Ha? Ngajar kau, eh? Ha? Berani kau tanya macam tu? Kau tengok muka aku! Ha? Duit aku mana? Mana dia aku? A aku... Aku tak curi duit kau. Aku tak curi. Kau memang bangsat, ya? Ha? Kau buat apa? Kau buat lupa? Ha? Kau main bodoh, apa? nak mati ke? Ha? Jangan kau! Syafiq. Ha. Uh, tadi ada kawan dia datang, dia ikut kawan dia, tak tak boleh balik je. Kawan? Hmm. Tak kenal siapa? Saya pun tak kenal lah. Tapi nampak macam samseng eh. Uh, berapa ni? Um, tiga ringgit nak puluh Dan Lan, aku rasa Lan lagi ni. Eh, kau jangan banyak cakap boleh tak? Cepatlah kita cek capit ni. Teruskan sekarang ni macam mana? Nak lepak polis? Engkau baru lima belas minit kau nak lepak polis. Ah! Wei. Ah. Wei. Wei. Wei. Wei. Eh, aku dah cakap Pi, ini kejelan. Ini kejelan ni. Ini kejelan. Kau pembel apa lagi, bang? Dah lah tolonglah angkat pelan-pelan. Pelan-pelan pelan lah. Aku dah cakap. Ah. Aku dah cakap. Aku dah cakap hati-hati. Susu. Okey, okey, okey. Kau ni. Aku Pergi, pergi, pergi, pergi. Sini, sini. Eh, Fit. Kau okey kan? Dah, jom, jom, jom, boleh, boleh, boleh. Abang! Korang boleh balik? Ah, ah okey. Uh, Pik, baik-baik, eh. Uh, um, Mariam, Uh, kalau Syafiq tak sihat, Mariam boleh bawa dia pergi hospital tau. Hmm. Jom, jom, jom, jom, jom. Kau tak sepelik, Aris? Memanglah pelik, tapi boleh tak kau jangan cakap apa-apa? Apa sah pula aku tak nak cakap apa pula? Kau tak ingat kita datang rumah dia malam? Ha. Bersih je tau. Kau tengok ni, kau tengok ni, kau tengok ni, kau tengok ni. Ini dah macam rumah kena tinggal, rumah usang kau tu. Eh, positif lah sikit. Maybe diorang tak sempat nak kemas ke? Tak logik lah tak kemas. Tak logik lah takkanlah ini pun tak mampu nak angkat. Ini dah macam rumah hantu. Ini dah, macam ini dah macam rumah hantu. Eh, kau boleh tak jangan cakap benda mengaruk kat sini? Nanti dia dengar lagi macam ni. Apa pula aku tak boleh cakap pula? Tantah ni memang rumah hantu. Kau tengok, kau ingat tak? Kita dah berapa lama tak jumpa Syafiq dengan Mariam? Maksum. Maksum makcik Mariam tu mana pergi? Mana pergi orang tua tu? Tak entah. Entah dah jadi, jadi semua dah jadi hantu. Ha, bagus. Elok, kau cakap lagi kau. Kau cakap lagi, ni nak maghrib, aku panggil pun tu yang nak isap darah kau. Kau nak? Ha, kau nak? Ha? Nak tak? Tahu pula ni. Mengajar. sangat ke hutang abang sampai dua buku teruk macam ni, ya? Kalau abang ada hutang, abang buat apa duit tu? Ya. Abang teruk sangat ke sebelum ni, ya? menghabiskan sisa hidup kau dengan pukulan aku. <laughs> Baik korang. Baik je luka dah sembuh. Aku nak kau pukul lagi. Faham? Faham. Yelan. Kalau aku lupa, kau ingat aku. Boleh. Eh. Ingat, ha? Eh? Tak eh? ada hal. <laughs> Jati, jati. Baik kau doakan je lah Lucun kau aku tak <laughs> Kalau tak aku datang Aku kau sampai lembik lagi <sighs> Memang aku puas hati tunggu kau tadi Kenapa nak tunggu kau lagi ni? Eh, eh, eh. Aku rasa dia tak mampu nak bayar hutang aku lagi ni Jadi apa ni Dia makan kaki penumbuk je lah Terbantai lagi Kita pukul Kita pukul Nampak? Kurang lah. Eh. Sekejap lagi kari yang itu kita makan dekat kambau tu. Alah, goreng-goreng pun kau yang ajak kan. Biar habis juga. Eh, eh, eh. Macam Mariam. Mana? Tu. Mariam, bini siapa? Hah? Makanlah kau ni. Lain tu. Muka je kot. Mak tu. Jom. Kau ni kena kabut. Kau ni nak terbang tak sabarlah dulu. Lan tengah Mariam. Maria, Maria eh, Mariam. Mariam. mana kau ni? Siapa Maria tu? Bini Syafi. Dia jadi hantu. Tadi aku jumpa hantu dia. Dia dah makan man. Wei Wei, Kau tak payah nak bawa cerita seram kau kat sini. Tak laku lah, weh. Sumpah, aku tak tipu. Man kan kita. Dia dah kena makan dengan hantu Mariam. Weh, lah, tolong saya cakap aku. Wei weh, weh. Apa yang kecoh sangat ni? Maria makan man. Ha? Bukan tadi kau pergi makan keman ke? Ha. Kau lepas sangat ke sampai kau makan keman? Bukan aku makan, Maria makan. Ya, Malah cakap dengan dia, dia gila. Lah. Eh, itu man makan orang. Dia makan betina, kau faham tak? Ha, lepas tu dia cakap lah betina makan dia. Padahal dia yang makan betina. Kau ni memang senang kena game lah. Eh, kenapa kau susah sangat percaya cakap aku? Mariam dah jadi hantu. Dia nak balas dendam. Dia nak makan man. Hei! Hei, kalau betul dia jadi hantu, kenapa dia tak balas dendam masa kita bunuh dia? Kenapa dia tunggu sebulan lebih baru nak balik dendam, ha? Weh, kau dengar sekarang ni. Sekarang ni kalau kau merapu lagi, bukan hantu mana yang bunuh kau. Aku bunuh kau! Weh, percayalah cakap aku. mari orang dan hantu, dia dah makan mah. Eh, tu dah lah kau ni. Yam. Ya, oh. Ah. Yeah. <sighs> Yep. Eh. Kau kan tak sihat. Masa tak minta cuti ya? Ah, aku sikit je ni. Aku okey dah. Ha. Lebam-lebam biasa lah kan. Lagipun aku dah janji dengan Toke. Kali ni aku nak kerja betul-betul. Hmm. Lepas ni boleh bawa yang pindah kan. Eh, Bik. Aku nak tanya sikit boleh tak? Tanya lah. Uh aku nampak Mariam tu macam lain lah. Dia tak macam kita orang kenal sebelum ni. Dia okey. Dia okey je. Kenapa? Ada ada apa-apa yang pelik yang tak kena? Sepanjang kau dengan dia, ada tak benda-benda pelik yang yang jadi? Hmm. Benda pelik. Mariam mengandung ke? Ha? Ya, dia tak ada muntah-muntah pun kat rumah kalau dia kalau dia mengandung aku seronoklah aku jadi bapak kan mengandung tu lain lah. Kau kan nak kahwin. Ah, macam kita orang ni ah. Tu lain lah tak kahwin lagi. Ah tu pelik. Tak masa aku macam dia pernah keluar rumah tak? Pernah? Dia jumpa aku ke hospital. Siang ke malam? Malam. Okey. Siang dia dia keluar rumah. Korang nak tanya apa sebenarnya ni? Ha? Mariam tak ada apa yang pelik pun. Aku tengok okey je. Kalau ada yang pelik pun, aku rasa itu perasaan korang je. Apa masalahnya kalau dia tak suka kelas siang? Tak ada masalah kan? Nah, okey. Okey. Kau kau perasan tak kalau kat rumah kau waktu siang tu dia macam mana atau atau dia macam sama je macam kau nampak sebelum ni? Apa ni? Aku tak faham lah. Kau cakap apa ni sebenarnya? Um, tak, sebenarnya kita orang risau kalau macam kau... Um... Kalau ada apa? Ha? Eh, tak ada apalah. Semua okey. Tak ada apa yang pelik pun. Korang baliklah dulu. Aku banyak kerja ni. Nanti-nanti kita jumpa. Hai. Hai, hmm. Kau pun rehat dah tu. Tengok lubang-lubang tak elok gini. Yeah. itulah aku rasa memang betul ada sesuatu betul tak? Sebab tiap kali aku cakap pasal bini dia, kau perasan tak muka Syafiq tu berubah? <laughs> Apa benda kau ni? Kau kalau orang cakap pasal bini kau, marah kan? Ah ha, memanglah marah. Ah ha, dah tu. Kenapa? Tapi kalau lah kalau bini aku ada sesuatu, aku teringin juga nak tahu. Eh, Cik Salma, nak ke mana? Nak pergi pejabat pos, nak ambil duit HB. Amboi, ini banyak duit ni. Eh, kebetulan kat sana tu ada orang jual durian. Eh, bolehlah macam kita orang. Wah, aku belanja kau orang. Kau orang dah ada kerja sendiri, dah ada gaji sendiri. Sepatutnya kau orang yang belanja. Ah, yalah yalah. Okey, kita orang boleh belanja, Cik. Tapi tak boleh lebih sikit. Hai, lu ya betul lah kau orang. <laughs> Eh, kau orang selalu nampak sapi tak? Selalu. Kenapa? Sapi kata Mak Syam dah meninggal. Kau orang tahu tak pasal tu? Itulah, kita orang selalu lepak rumah Syafiq. Tapi tak pernah terfikir pula nak tanya kau sama Mak Syam tak tahulah Mak Sun tak ada kat rumah. Tapi tak tahulah dia dah meninggal. Ha kan? Korang pun tak tahu. Pelik jugalah kan? Hmm. Bila ada yang meninggal, semua tak tahu. Risaulah Acik. Tiba-tiba Acik meninggal nanti, tahu-tahu dah busuk. Ya, Acik janganlah cakap macam itu. Lagipun Acik kan ada suami. Anak-anak kan ramai. Suami yang gilakan perempuan lain tu, hei, telefon anak-anak pun jarang mengangkat. Apatah lagi nak jenguk. Eh, hey, tiba-tiba luar perasaan pula kat sini. Okeylah, Cik nak pergi dulu. Eh, hey. Acik dia nampak Mariam tak? Tak pernah. Tapi sebelumnya ada nampak. Dia kan kerja kelina kat Abis Matur. Bila cuti je, adalah dia beli barang lah, apalah. Tapi sekarang ni langsung tak nampak. Kurang ada nampak. Ada nampak. Tapi, itulah. Macam pelik sikit lah. Pelik macam mana tu? Ah, tak ada apa yang pelik. Ah, Cik Salma baik pergi pos tu. Nanti tutup lagi. Iyalah. Okeylah, Acik pergi dulu. Assalamualaikum. Salam. Salam. Wih. Ya, kenapa kau tak payah cerita ni? Kau pasal nak cerita pasal benda ni? Benda ni belum sahih lagi tau. Nanti jadi fitnah, faham tak? Ya, sekarang macam mana? Wih, wih, wih. Eh, kenapa kau ni? Kau biar betul nak intai ni. Kan jiran-jiran nampak ke? Apa benda kat sini tak ada jiran? Syapit je kat sini ada. Tengok. Ya Dah, panggil Mariam. Besar pula aku pula. Engkau lah panggil. Kau pasal benar aku sangat, ya? Eh? Dah lah. Mariam! Mariam! Mariam! Mariam! Mariam! Eh, Aku rasa tak ada orang. Ah. Tak mungkin. Aku tak ingat semalam masa kita datang. Aku ingat tak ada orang. Kan rasa muncul. Dia keluar ni. Apa kata kau intai, kau intai? Oh, tak dapat. Kau lah intai, aku pula nak kena intai. Engkau yang beria, apa konon-kononnya nak pastikanlah apa benda lah. Aku pula kena intai. Intai lah. Kau nak mana je lelaki tapi penakut kan? Tak pernah biar aku intai. Ha. Apa Maria, Mak? Um, tak ada weh, kosong je ni kosong. Dalam tu bersepah macam malam tak? Apa yang jatuh tu? Tidak, aku, aku, aku dengar je bunyi, bunyi tu tapi aku tak nampak benda jatuh. Um, Okey. Aku pula, aku pula. Okey, okey, okey. Aku tak boleh seorang. Ah, you tahu aku. Kau memang pelakon daripada kecil lagi kan? Okey. Ah. Mariam. Ah, Mariam. Mariam. <laughs> Mariam. Jangan tak ada orang tadi. Mariam dah ambil air tadi. Ah, ah, saya, saya nak tanya, um, Syafiq belum balik lagi ke? Syafiq belum balik. Tapi kalau kau nak tunggu dia, bolehlah. Tak, tak, tak apalah, Mariam. Malang garang kita orang datang balik, okey? mati dibunuh dalam keadaan diri. Mayat itu kelihatan seperti digigit haiwan ganas di bahagian leher malah jantungnya turut dikeluarkan. Mayat telah pun dihantar di hospital Kota Sinar untuk diberah siasat. Malah, pihak polis meminta sesiapa yang mempunyai maklumat mengenai kejadian supaya membuat laporan di balai polis berhampiran. Sudah cakap, mana mati ke kena makan dengan hantu Mariam. Kau tak percaya. Aku dah cakap kan, jangan sebut nama Mariam tu lagi. Kenapa kau degil sangat? Ha? Jom. Ni kat aku. Di mana? Di hutang. Tak dapat duit. Terpelasar je. Cakap apa? Syafiq lah. Nak tengok. Mariam yang aku takut sangat tu. Aku tak nak. Kau kau pergilah. Eh, eh, dengar ni. Sekarang ni kau dah terlibat kau tu. Kita settlekan benda ni sama-sama. Nak sebab kamu duduk sini ya. Eh? Dah jemaah semua ikut. Ikut je. kat kedai Tukir tunjuk gambar Dia bawa keluarga dia pergi Jerman ya. Jerman? Hmm. Cantik pula tu Bang hmm. Abang tahu tak? Hmm. Masa kita baru-baru je kahwin Abang ada cakap dengan Yam nak bawa Iyam pergi Pulau Tioman. Bulan madu. Abang tak mampu nak tunaikan janji Abang. Abang minta maaf. Tak apa sekarang ni Abang kerja. Abang kumpul duit. Nanti Abang bawa Iyam pergi sana. Saya hutang dengan cik. Saya tak tahu cik. Kau dah pandai sekarang, eh? Ha? Eh, kau dah hutang? Eh. Kau bayarlah hutang kau! Ha? Kau, kau nak buat-buat lupa? Kau lupa sangat? Ni ya, aku tolong kau ingat sikit! Ha? Cik, saya tak tahu, Cik. Saya tak tahu apa pun Cik. Hei! Tolong kau rumah Cik barang apa yang boleh bayar hutang aku! Ha? Hei! Mana Maria tu? Ha? Nak tengok muka dia? Hei! Hei! Kau jangan kacau bini aku! Kau jangan kacau bini aku! Ha? Tak ada! Sampai! Mana Maria? Semalam dia berdua main! Mana dia? Apa kau cakap ni? Aku tak faham! Kau jangan kacau bini aku! Ren! Apa nak ni? 자, 자리! Oh. tegur kau, aku cakap je ni. Eh, aku ingat satu pepatah ni. Kalau bunyi tu jauh, maksudnya dia dekat. Kalau bunyi tu dekat, maksudnya dia jauh. Jadi, kau dengar bunyi tu dekat ke jauh? Eh, kenapa semua ada tukar ni? Eh, yang masuk, masuk, masuk. Kom. Pik. Pik. 小 P，小 P，P，P，等等，P，P，快过来。 Aku takut dia bawa, bawa lari Mariam. Aku tak nak dia bawa lari Mariam. Kau kena tolong aku. Kita pergi cari Mariam. Ya, ya. Ya, ya. Ya. Ya. Ya. tak ada apa-apa. Ya, tak ada apa-apa. Tadi masa Lana tahu, ha? dia buat kerja kecoh, Ya lari keluar. Ya minta tolong, tapi tak ada siapa nak tolong Ya. Apa? Abang, abang tak ada apa-apa. Abang sikit je. Eh, eh, jangan balik, jangan balik. Um, kita orang ada hal lah. Kita orang kena balik. Jom, lah, bang. Hmm. Jom balik, bang. Terima kasih. Okey, okey. Jom, jom. Cepat, bang. Oi. Oi, hei, hei, hei. Laju sangat kau ni. Tadi kau yang beri nak siasat lah aku lah. Habis tu kena dalam tu berapa bulan? Ah, tak adalah sampai berapa bulan kau ni. Ya, aku rasa kita dah tak payah nak siasat lah. Aku dah dapat jawapan. Jawapan apa? Oh, hari yang tu tak ada bayang-bayang. Bayang-bayang? Ya. Hmm. Mariam tak ada bayang-bayang. Dia tak wujud. Kau biar betul apa kau cakap ni. Lampu atas kepala dia lah aku rasa. Itu yang tak ada bayang-bayang. Eh, sejak bila kau positif eh? Aku, kau, Syafiq, semua ada bayang-bayang. Mariam, tak ada bayang-bayang. Dia hantu. Betul apa aku cakap semua ni? Mariam tu dah mati. Mariam tu hantu. Diam! Diam! jangan campur urusan orang lain. kejam yang tu Nak patuhkan aku Tak apa Tak apa kau tunggu Mariam aku tunggu Aku lawan kau Elan, Kau nak lawan apa lah? Kau tak takut ke ha? Kita jadi macam Man macam kaya Eh weh Ni Lan Lan singa mana takut hantu Lan Itu kau Lan Lan singa aku aku Ricky Augusto. Aku bukan Ricky Singa. Aku tak berani lain. Aku takut. Aku pun. Ya Allah. Oh. Ini kau masih untuk buang, kau tahu tak? Ni, eh, sekarang ni kau dua pergi cari bomo. Bomo yang boleh lawan setan ni yang kuat, kau faham? Aku tak kira. Aku nak sekarang. Cepat. Pergi, pergi cari. Pergilah cepat. Tunggu. jagalah. Kau okey tak ni? Aku okey. Kenapa? Kau tak ada rasa lemah-lemah ke? Atau ada lebam-lebam kena gigit hantu ke? Eh, share lah kita orang. Apa kau merepek ni, Mi? Ha? Kau tak pergi bengkel, Mi? Tak. Weh. Kau apa? Uh, tak ada bit. Sebenarnya kita orang ada benda nak bagi tahu kan ni. Bagi tahu lah. Cakap. Apa dia? Oh. Ha. Cakap. Ah, uh, sebenarnya kita orang rasa pelik lah dengan Mariam tu. Apa lagi ya? Aku rasa kan elok kau pergi cari bini kau sendiri lah. Apa yang cari hal dengan aku? Cakap bukan-bukan pasal bini aku. Penat lah macam ni. Tapi, tapi Mariam tu hantu, Bik. Apa kau cakap? Betul, Pit. Selama ni yang teman kau tu bukan Mariam. Tu hantu. Baby. please, aku ingat kau orang dua ni kawan aku tau. Tapi apa kau cakap kat aku ni? Ha? Apa masalah kau orang ni? Pit. Kita orang bukan nak cakap bukan-bukan, Tapi... Tapi Mariam tu hantu, Pit. Semalam hari tak nampak bayang-bayang dia, Pit. Kau ni tak habis habislah lah. Kepala otak kau hantu! Kau pergi baliklah senang! Eh, aku tahu kau sayang bini kau. Tapi kau kena terima hakikat yang bini kau hantu. Hantu lagi? Dah, dah, dah, balik. Aku tak nak tengok muka kau. Balik. Jom, jom. Beram, bos. Jom, jom. Terima hakikat lah. Belah! Tak pandang bang. Dia orang tu kata yang bukan bukan kan Mana ada hantu secantik isteri abang Wangi Pandai masak masih nak kanyang. Hantu dengan lah manusia tak boleh bercinta, Yang. Jadi apa kena jadi hantu juga? Sebab apa nak ikut Yang sampai pilih? kerana malam ni saya bayar Tok dua kali ganda. Sabar. Jangan gelujuh. Hantu ni jahat, Tok. Saya nak dia mati malam ni juga. Tak ada hantu syaitan yang baik. Tok lah cuba masuk. Tapi Tok tak dapat masuk. Kuat sungguh pendinding hantu ni. Eh. Tok kata kalau kita bayar Tok, Tok lawan kan? Yalah aku lawan. Tapi aku nak kena runtuhkan pendinding dia dulu. Apa lagi buat je lah. Bukan aku. Itu kerja kau. Kau kena bawa hantu tu keluar daripada situ, bawa aku boleh lawan. Faham? Eh, Tok nak saya bawa keluar Mariam tu? Taufik. Lan. Lan, aku tak curi duit kau, Lan. Aku tak tahu macam mana aku nak bagi tahu kau. Tolonglah, Lan. Jangan kacau aku. Tolong, Lan. Aku minta maaf. Memang betul. Aku rasa kau tak curi duit aku. Aku silap. Aku sebenarnya nak minta maaf dengan kau. Aku nak kita berdamai. Aku memang tak nak musuh dengan siapa-siapa, Lan. Baguslah. Okey macam ni. Malam ni kau datang rumah aku. Kau datang dengan isteri kau. Kita boleh buat bincang. Aku pun nak minta maaf dengan isteri kau kan? Aku buat makan makan. Kita-kita je. Tapi kau kena bawa isteri kau. Kalau tak, aku anggap kau tak maafkan aku. Dan kita tetap bermusuh. Pamlan. Okey. Tak apa. Sambung, sambung, sambung. Jumpa malam ini. Yang tak payah masaklah malam ini. Kenapa? Dia kacau abang ke? Tak. Dia datang jumpa abang dia nak minta maaf ya. Abang percaya kan dia? Tak lah, ya. Abang ni tak nak musuh dengan sesiapa pun. Dia kata dekat rumah dia ada buat makan-makan. Kita pergi, ya? Eh? macam macam pelik je. Aku tak kisah lah, Mi. Yang penting sekarang ni aku tak nak musuh dengan siapa-siapa pun. Aku pergi dulu. Lan, aku dah sampai. <coughs> ha. Terima kasih lah. Terima pelawan aku aku dah order makanan yang sedap. Tapi kita makan sini, kita makan kat belakang. Ni lagi. Okey, bawa dah. Jom, belakang. Jalan. Apa maksud korang dua ni? Tak ada. Um, apa yang kami cerita tadi tu betul. Kawan kami tu yang ni di Mariam tu hantu Ustaz. Dan kawan kami Syafiq percaya yang itu isteri dia. So kami nak minta Ustaz tolong. Ya Ustaz. Kita orang tahu kita orang jarang datang masjid. Kita orang datang sini pun kalau ada masalah. Tapi Ustaz, kita orang tak tahu nak minta tolong kat siapa Ustaz. Tolong, tolong Ustaz. Untuk kawan korang Ustaz. Eh. eh, ni tempat apa ni? Jangan cakap dengan aku dia ada makan-makan dekat sini. ini tempat apa ni? Ah. Eh, Lan. Kau nak buat apa dengan aku ni? Alan? Kau sebenarnya tak tahu, kan? Kenapa aku jemput kau atas sini? Maria, sebab bila kau nak rasakan apa lelaki kau? Kenapa? Kau tak nak jadi hantu? Sebab kau takut lelaki kau nanti tahu kau dah mati, kan? Eh, Lan. Lan, kau cakap dengan aku, aku datang sini kita bincang elok-elok, Lan. Apa kau cakap macam ni dengan bini aku, Lan? Bincang elok-elok? Ha. Eh, bini kau dah makan dua budak aku kau tahu? Kau tak percaya dia hantu? Dani, Ricky! Eh, eh, kau jangan usik. Kau jangan usik bini aku. Eh, eh, eh. Ah. Kau jadi! Eh, diam! Diam! Diam! Oh. Eh, Lan, kau buat apa, Lan? Sekarang ni apa yang aku nak, kau menjelma jadi hantu Lelaki kau tengok ni dengan mata dia Tak nak jelma tak apa Aku bunuh lelaki kau depan mata kau Yam, Yam, Yam Yam, jangan layan dorang Yam Yam balik tinggalkan abang ya Nak pergi ke? Yam Nak pergi? Ha? Yam Yam balik Yam Yam Yam Yam Yam. Yam. Yam. Ya Ustaz, Ustaz Ustaz, tolong berhenti Ustaz Ustaz, berhenti Tolong Ustaz, berhenti Ustaz Mariam Ya Ya Abang, ni abang Abang ni mati. Abang, abang cuba jaga. Abang, salah abang pergi buat benda tu dengan Ada banyak lagi kerja lain kenapa buat benda tu? Ni yang aku kerja salah, aku tak kerja salah. Ni aku dah ada duit dah untuk kau ni. Apa lagi? Masalah ni banyak lagi kerja lain. Aku senang buat benda tu. Benda ni je senang dapat duit lah. Aku ni nak menyenangkan kau. Yang tak nak duit? Yang tak nak senang? Yang nak kita macam ni pun dah cukup? Mana janji yang nak bagikan yang? Ini bukan cara ini nak bagi yang, bang. Jangan buat benda bodoh macam ni. Tolonglah. Ini, ini, lah. ini, ini aku buat apa? Ini aku nak bagikan kau. Janganlah buat macam ni. Eh, ini kau duduk sini. Abang, abang, tolonglah. Abang tak payah pergi. Abang, janganlah. Janganlah apa-apa jadi dekat Abang dulu. Janganlah. Eh. Yam, Yam. Macam ni, kau tolonglah faham aku, Yam. Aku ni buat untuk kita ni. Sebab aku sayangkan kau. Tolonglah faham. Eh? Kau janganlah bising macam ni. Aku semak, Yam. Kalau Abang sayang, Yam. Kau apa buat ni. Banyak lagi cari nak dapat duit. Bukan cari ni. Abang jangan pergi. Tolong. Abang jangan pergi. Jangan buat kerja gila macam tu. Buat Abang. Ini je jalan tempat untuk kau duduk dia. Abang jangan. Abang jangan apa yang nak cakap. Abang. Abang. Jangan pergi. Abang. Kau dengan Denny dia tolak benda ni kat Sungai Besi. Jangan kena bergam. Dan aku tahu dia akan bagi kau RM50,000. Faham? Selamat. Okey, ngam. Okey. Eh, parah. Okey, bro. Okey. Ya. Yeah. Jom, kita hantar duit kat lari. Eh, jom. Duit ni biar aku hantar kat lari. Ah, ha, ni. Eh, kau ambil pangkau. Eh. Dia ambil terus ke? Lan dah pesan kat aku. Ha? Baki duit ni, aku hantar kat dia. Kau balik jumpa bila Okey. Okey, Dani. Syafiq dah ambil duit tu. Dia pukul aku, dia lari. Tak sempat nak kejar dia. ます Kau sentuh mencari dia balik. Saya pernah nampak masa buat orang lain. Kau sentuh mencari dia Ini semua salah abang. Abang yang paksa Mak Sum bangkitkannya balik. Abang tahu yang ya, apa tahu itu semua syirik. Abang buat ini semua. Sebab abang cinta Ayam. Abang tak nak hilang Yam. Abang tak nak. Syafiq. Kamu kena ingat. Tempat Mariam bukan kat sini lagi. Ustaz. Ustaz tolong Ustaz. Yom. Jangan macam ni. Apa pengakhirannya nanti kalau Yom terus ada dekat sini? Langit tak terima Yom. Tanah pun tak terima Yom. Abang tak kesian kepada Yom. Yang dah meninggal dunia. Yang, yang nak minta maaf kalau selama yang hidup, yang tak dapat bahagikan abang. Yang ya, jaga tiga abang. Ya, betul. Ya, jangan tinggalkan abang. Yang takkan pergi mana-mana. Yang kan selalu saja.